你有没有见过这样做连扫踢的？我操！啊，这样。这啥呀？这是。连扫踢，很多朋友都学了，但是动作还是错的。那怎么纠正啊？做那动作这样，对吧？我给个建议啊，最好你在新手阶段呀，踢连扫踢的时候，把腿落前面，把腿落前面。 这样的话，它能保证啊，你在脚落地的时候，还有踢的一瞬间，都能朝左，这样肩膀都能也能朝前。这样的话，你能保证这个力啊是往这边走，而且接触到对方是最大受力点。然后左手最好护头，看整个裆部是朝这边的。 你看你的脚尖啊，是从斜线左前方四十五度，大概是这样啊，转到脚尖冲后，而不是脚尖由冲前转到冲左四十五度。你要是这样转的话就错了，你最大受力点在那儿，所以你转不过去，非常难受。所以你一开始一上步，右肩就对着前面。然后呢，大多数人做不到什么呀？就是一边左脚垫着脚尖，然后一边这样踢。 所以说呢，我们把它拆分成几步，有很多人的实际是能做，但是呢，心理跟身体没有办法配合，所以我们尝试能不能做这个动作，这是以前教我的，翻胯，对吧？你要自己翻不了，他帮着忙，一个小伙伴抓住，如果这个你能做，OK，然后把腿放下，自己来独立完成，独立完成，蹬，有人就咚就完了，结束了，你错了，好吧，翻胯，翻胯。 OK，如果这个动作也能做的话，其实你绝对能做连草踢。如果还是做不了，就是心理上的问题啊。所以这个时候你尝试单腿跳，尝试这样，你看这个对很多人很难的， <laughs> 这个很难的，很多人做不了的。这个时候能做这个，你连草踢肯定能做。再配合刚才那个翻胯的动作，然后能能做这个。OK，转脚尖一点点，然后这个时候谢教练给我扶把， <coughs> 看，轻轻的不用发力。 引导题成功啊！尝试一下，这是一个心理引导的方法。那你光看着没用的，就一步一步的试试。人在现场引导很容易，通过视频引导，不是每个人 get 到那个点。因为既然你出问题，就是你心理上出现了问题。很多人不认同，到现场我是证明了每个人，你出问题就是心理的问题，不是你身体，你的肯定能做这个动作。如果尝试成功的朋友，在评论区告诉我一声。